دوب انت شغال يعني؟ بعيد على حاجه على رسول الله الكريم ابو بكر عبد الطائف مبرمج مستمع في نغماتي كثير في زي ما ذكر الشباب قدامي انه عندنا جسمين قسم الشغل للجسمين عندنا الوقتات وعندنا الكوارتر حاولنا جميع العمليات الداخله في التكفير انها تكون بمدرايز فيها هي عمليات مصنعه بتغطي كل العمليات الخاصه بالنتيجه. في بورتال اللي هو في نفس الوصف مع الويب سايت كله في مكان واحد. خلال الصفحه في الاعلى في لوجن الان من هنا بندخل على البورتال بندخل الميزانيه وبندخل الباطل وبنخش على البورتال. دي الصفحه تسجيل ال volunteer موجوده في الموقع ممكن من هنا كل المتطوعين يسجلوا ويحددوا المجالات اللي ممكن يساعدوا فيها هل بيمتلكوا سياره ونوعها وعنوانهم والزمن المتاح بالنسبه لهم عشان يشاركوا معنا في الحمله. آه، دي آه، ال portal مقسم لاقسام حتى انه كل قسم يكون مفصول على الثاني آه، زي مثلا القسم الخاص بال notification قسم مفصول فيه عمليات ادخال البيانات وتقارير الخاصه بال notification اللي هي البلاغات. في قسم خاص بالمتطوعين آه، في ادخال بيانات المتطوعين وتقارير المتطوعين في قسم ثاني حيكون خاص بال donation وفي قسم حيكون خاص بال assignment في قسم للتحكم في كامل البوردر اللي هو قدامكم مقسم للقسمين في الاعلى في التقارير والاحصاءات تقارير الاجسام اللي ذكرتها قبل شويه وفي الاسفل في التحكم في كل البيانات اللي بيتم استخدامها في النظام بيتم التحكم فيها من هنا كذلك في قسم جديد ان شاء الله الناس بدات فيه من بكره اللي هو حظر الاسكب اللي هو حظر الاسكب ده نموذج لتقرير المتطوعين بنحدد المجال مثلا عايزين طبي بنختار طبي وبيسال معانا التقرير في مثلا التقارير الخاصه بالبلاغات النوتيفيكيشن فمثلا هنا بيظهر لنا مثلا دي تقرير في بيانات المستخدمين هنا دي إضافة محليات بيانات المحليات أنواع يعني التطوع إلى آخره آه زي ما ملاحظين آه بدينا وكان الهدف إنه نصل لنظام بيأدي الهدف منه بسرعة لذلك في جوانب كثيرة ما يعني بها من ضمنها ال design لكن يتم التطوير على على مود انه يكون standard framework standard يتم استخدامه في كل الاغراض المشابهه لكن بنحاول يعني نبرمج الجزئيه المطلوبه في اقصى باقصى سرعه ممكن حتى يتم استخدامها بسرعه. شكرا. شكرا.